Primeiramente, eu acho que o garoto merece os parabéns, porque a professora é uma gata e ela mereceria um prêmio, né, por ter feito, realizado o sonho de tantos garotos, né, de 13 anos aí. Não vejo mal nenhum nisso. Acontece, né, pois um homem é, necessita de sexo, entendeu? O moleque tem 13 anos, mas é, <laughs> ele é homem, qual o problema? o que, que, ele fez de errado que ele não vai fazer daqui dois, três anos. Né? Então é muito questionável isso. Ainda professora bonita, né? É, vou, vou, me matricular na escola dela aí, ó. Tá, tá ligado? É, parabéns pro moleque aí, boa sorte para ele. Né, que no futuro ele consiga outras iguais essa professora aí que ensinou a lição de casa para ele direitinho. Isso aí.